Всем ассаляму алейкум. А, хотел вам рассказать, сколько вообще в Турции, а, вернее, во сколько в Турции обходится содержание автомобиля. А, на примере своего я вам хочу сделать краткий обзор на сегодня. Вот, я думаю, многие соскочат со стула. Вот, особенно те, кто ноет, что у них в России очень большие налоги на автомобиль. Вот. В Турции это просто, это вообще просто, короче. А, ну, соответственно, автомобиль в Турции считается роскошью. И, ну, в принципе, кто работает, а работают они все, как муравьи. Я думаю, особо у них проблем с этим нету. Вот. Ну, поехали. У меня Fiat Doblo 2007 года. На год насколько я знаю, особо не смотрит. А, налог я плачу за этот автомобиль. А, приглашает попить чай. А, налог я плачу за этот автомобиль. Салам алейкум, Иркам, Нихаль. Алейкум ассалям. Hiç görüşelim maşallah ya. Ee, maşallah. Ne işsin? İyi elhamdülillah. Balaçagan ışık sallar Bugün Sağ takdir mi? Yok. İleden sonra vararız. Bir yaka çık şey eteyim seni. Ha, tamam. Hatta bizden anda da gitkenmişsek bulan. Nişisiz. Buna gittim çalışırga evet malzemeler aldım da. Burada mı tuttuk? E, kaydasın. А, тигінде mi? Tiginde git. Tamam. Турции кафешек много. Neste? Yok, e, video yazan. Видео. Drugs... Dat zien. Знакомьтесь, Шарбан Абы. Я. местный миллионер. Местный миллионер. Мәйтәм, э, бу Түркияның иң зәңгин адамнарынан. Иң шашкыннарынан. <laughs> Э, Бисмиллахиррахманиррахим. Вот, э, немножко отвлекли меня на чай. Э, налог за автомобиль я плачу за год 660 лир. Э, это приблизительно около 10 тысяч рупий. 10 тысяч! За Fiat Doblo здесь даже 80 лошадок нету, 1.3 двигатель. Вообще просто, короче. В России я платил за нее где-то рублей 500-600, короче. Максимум, максимум. Как дагестанцы бы сказали. Вот. Уже, да, расстроилась этот, э, как говорится, упала все на автомобиле. Потом, страховка. Э, страховка за год мне обходится приблизительно 16,5 тысяч. 16,5 тысяч. Это с моим стажем более 12 лет. Вообще просто, короче. За Фиат Добло. Подумали, на каком джипе я ездил. А, и думаете, все? Шиш там. Я еще плачу за бензин 85, 80 рублей. Ну, 70 рублей за литр. И техосмотр еще есть, который нужно проходить каждый год. Допустим, на Феодову нужно проходить техосмотр каждый год. Этот техосмотр составляет 200 лир. 200 лир это российскими, деревянными, 3200, грубо говоря. 3200! Вообще просто субханова. Вот считайте, и того у меня уходит, грубо говоря, тридцатка, короче, за год, за этот автомобиль. Турции. А. Ладно, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Держитесь там.